Можам да ви кажам некоја шега, но изборите се многу сериозна работа и не се за шегување. Затоа ќе ви цитираме на изрека која што вика дека одлуките ги носат тие што се појавуваат. Затоа излези и гласај.